La Internacional de Servicios Públicos es una federación mundial que agrupa 20 millones de trabajadoras y trabajadores de 150 países. Estamos eh, una federación de sindicatos y eh, eh, representamos los servicios públicos, que incluye agua, energía, salud, municipales, federales, todo tenemos un gran papel en, agua porque agua fue una, decimos, una estrategia mundial de hacer la privatización de los servicios de agua. Y en cada país donde vivimos la privatización, los sindicatos nos hablaron de impactos nocivos. Cuando haces una privatización y quieres cortar eh, costos para crecer eh, ganancias, no puedes cortar energía, no puedes cortar químicos. Cortas condiciones laborales, salarios, también eh, hace una precarización para reducir los derechos laborales, etc. Nos observamos que tiene un pequeño mafia mundial que propone la privatización comenzando con Suez Veolia de Francia, pero también en ese momento, 15 años de atrás, tenía eh, dos empresas eh, de, Inglaterra. Y usan y trabajaron en, conjunto con el Banco Mundial y los bancos regionales eh, de desarrollo la ISP en coordinación con nuestros sindicatos, pero también y fundamentalmente en coordinación con la sociedad civil, con militantes y ONGs, eh, hacemos una resistencia a nivel global, regional, mundial y local en el mismo tiempo. Y eso es fundamental. La la provisión de agua es una decisión política siempre. Podemos ver eh, la consecuencia de eso cuando, por ejemplo, eh, tú tienes una política de tarificación individual y eh, cuando tú tienes una, tecnología que permite cortar agua a, los pobres, a los que no pueden pagar. Ahora, se, llama en inglés eh, prepaid meter, eh, donde tú tienes que, pagar un, una un cartón y con ese cartón puedes eh, acceder al agua. Y cuando tú no tienes dinero para pagar, no tienes agua. Ese es, no es una decisión técnica, es una decisión política. para eh, implementar, para implementar el derecho al agua, necesitamos empresas públicas fuertes. El problema que nos encontramos es que la mayoría de los 250 mil empresas públicas de aguas son aislados porque son municipales y no saben cómo eh, ir buscar eh, apoyo fuera de sus fronteras. Y por eso también fue un argumento de la privatización, que los privados pueden ayudar con eh, técnicos, con gestión, etc. Y estamos ahora propulsando eh, eh, no PPP, pero asocios entre empresas públicas. Para nosotros desde el movimiento sindical, eso vale decir que los, eh, los Um, dos, tres, cuatro actores en, un asocio, un va a buscar ganancias, Neum va a buscar controlar otro o imponer sus sistemas. Eso es realmente una visión de solidaridad que, uh, como sabes, es uh, también eh, uh, el, fundamento del movimiento sindical, es la solidaridad entre trabajadores para juntamente uh, se defender e temos que fazer a eh, mesma coisa com as empresas públicas de água.